Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Literando Jogos! Hoje vamos jogar um dos melhores jogos de todos os tempos! X-Men vs Street Fighter! Então, sem enrolar, vamos pro jogo! X-Men vs Street Fighter! This is X-Men vs Street Fighter! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vou jogar de Chun-Li e Zangief. E a primeira luta será contra a Vampira e a Tempestade. E... Ação! Ready! chuta, chuta. Isso, uma já foi. Vamos lá. Vamos lá, Zangief. Pega ela. Isso. Toma. Vamos pro próximo. E agora, sim e Dente de Sabre. Vamos lá. Ready. Fight! Yung ahoy! Yung ahoy! Yung E Isso, agarra! Volta aqui, onde você vai? Já era! e <laughs> vamos pro próximo. E agora... Wolverine e Kemi. Let's go, Bob. Ready. Vai, pega ele. Isso! Wolverine fora! E agora Kemi! Vai, chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! Beleza, vamos pro próximo. E agora, Zangief e Juggernaut. Vamos lá. Vai, vai, vai, vai. Chuta, chuta, chuta, chuta. Isso, não dá mole pra ele, não. Ah, maldito. Droga. Ah, tome isso. Ah, é fora. E agora o Juggernaut. Pegou! Isso! E... Toma! É isso aí! Vamos pro próximo! E agora... Gambit e Ken! Come on, mon ami! Fight! Cajun strut. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Isso! Prende ele no canto, isso! Você vai, volta aqui! Não vai fugir, não! Toma! Gambit fora! E agora Ken! Ah, essa dupla é muito OP. E agora, Bison e Magneto. Ready. Fight. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, chuta o cretino, isso! Desgraçado! Vai! Toma isso, seu bandido! Agora o Magneto! Pra cima dele! Agora! Toma! E agora, vamos para o chefe! Apocalipse! Ih, ó o cara aí! Vai, chuta a cara dele! Isso! Ah, não dá mole pra ele não! Olé! Agora! Ah, moleque! É isso aí! E agora um duelo entre os dois para saber quem é o campeão. Ready. Fight! Vamos lá! Ah, não! Beleza! Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se quiser mais vídeos como esse, não esquece do like. Contamos com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!